はいデビデオ、えーと、今回はみんなの質問に答えていく動画にしたいと思いますたくさんあの質問があの来てるのでねでえっ、ー、と今日今日今日ねちょっとデビねあのあの体調がねちょっとねあの幻覚をね一日ちょっとねあの2回見たりとかね非常にちょっと体調があ悪くてねえー、ちょっと元気がないかもしれないけどもあそこは あごめんなさいねじゃあ質問に答えていくよここでいやそんなことはないよでもあのそういう人もいるよあの特にこうクラスの人気者とか中心人物に関してはあまあそういった人も中にはいるね結構こう えー、誰とでも仲がいいけどうんなんかあそういう深い話がね本当の友達がいないみたいな人はいるね僕はあの逆に友達は少ないけれどもこういろんな悩みとかねあのおちんちんの悩みをね聞いたりとかも <laughs> えー、したことが、えー、ありますで ああこれね特に今僕の中でねいいなと思ってるのはあのいろんなこう池とか沼とかでオペラとかにこう池とか、えー、あるでしょああいうものをあの抜くだけっていうね池抜いてみましたっていう番組があってそれね非常に面白いです非常に池抜くだけなのにねなんか面白いんだようん いろんなねあの日本のもともといた生物とかあの海外からやってきた悪い生物とかの話もあったりねすごく面白いよ。うん一応これはあのちゃんと何、えー、て言うのかね、えー、歴史的に、えー、ね、授業の方で学んだりしたしまあそうね あの彼らは、まあ、文字を持たない民族だったりとか、まあ、平和的な民族でねこういろんな争いに巻き込まれたりしたんだよねうんそれはねあロシアの方も攻めてるんだよあのあのアイヌの歴史調べたらねロシアの人がねアイヌに来てねハーレムを作ったみたいな話もあって面白かったよ でまあ、アイヌに関してはもうほとんどこう日本と、まあ、あの貿易を通じてね、えー、同化していってるような感じですでツイッターのフォロワーさんの中にもねあのアイヌの末裔の人とかもいたりとかしてねあのー、まあね 非常にこう文化としては残していきたいとは思ってるんだけども今ねそれを利用して、えーと、アイヌも沖縄もあの日本じゃない国だからあの独立すべきだって中国があの戦争に役立てるための場所としてね、えー、取ろうとしているっていう問題がありますそれはまた別の話だね、えー まあ、これ非常にね、あのー、まあ、若い人もそうですし、えっとね、あのー、そうね、15、6年前ぐらいにね、えー、100年に一度のひどい就職氷河期っていうものがあったり、 その20年前とかにもそういったようなことがあったりあとは IT バブルとかねリーマンショックとかっていうので、まあ、他にもこういじめとかで、えー、引きこもりをしている人がいますねこれも非常に問題になっていてもう40とかねになって引きこもっていて親はもう年を取ってね あの私たちが死んだ後のこの子はどうするんだろうということで無理やり、えー、部屋から出してその,、ね、その人をこう、ね、よくする施設に送ったりとかっていうドキュメンタリー番組とかも、うん、ありますね。のなんだろうな結構こうあのー 祝日ではないけどやっぱりこうお祭りとか花火うんうんまあアニメ好きな人は見たことあるかもしれないけどそういうのやっぱり人気だよねそれ以外に祝日ってなんだろうね特別な祝日って言ったらやっぱりこう天皇陛下の <laughs> あの祝日誕生日であったりするけど特にねなんか、イースターエッグとかさ、えー、サンクスギビングデイだっけアメリカの日本にはそういうのないんだよね 強いて言うならバレンタインデーとかじゃないこの女の人からね女の人が自分の好きな人にチョコを送るみたいなねそういうのが割とみんな関心あるんじゃないかなたか、えー、大きく変わりました。えっと、えー、もう、えー、一つい、あのいつか皆さんに言いたいことが ねカミングアウトというかしたいことがありましてまだ言わないようにしておきたいんですけどもあの、まあ、日本とかああとは中国、韓国、かなり、えー、闇が深いところがありましてで日本国内でも非常にこうあメディアとかそういったこうそういったものに出てこないような隠されたかなりこうひどい えー、問題が多く、えー、ありますなので私は自分の国を信用、えー、していません、え自分たちで自分の国を守れる国を私は信用しているので、えま特にねまあそういった部分でロシアっていう国はね あとはソ連だね本当にこう第二次世界大戦の主役だと思ってますドイツとの戦いだったりとかあの第二次世界大戦後のあのまあアメリカとのコールドウォー冷戦まあ、こうソ連についてはねこう社会主義共産主義の部分で非常にこう貧しいことが起こ貧しいね 時代があったりとかソ連が崩壊した後にすごくこう大変な時期があったと思うけどとはいえあの時代はあまあ強かったし、えー、世界を守る、ね、地球の平和を守る行為をした戦いをしていたと思っています。 そうじゃないところもちょっとあったりするけどねでもそれはやっぱりこう、えー、イギリスフランスイタリアアメリカのねあの連合軍の問題がいやちょっとこれ以上話すのやめようちょっとねこれは荒れちゃうからねそうそうそうまあ調べれば調べるほどちょっとね、うん、闇が深いで非常に、えー、考え方は変わりました、ね、それはあ日本が、えー、戦争に負けてから、えー、GHQ によって、えー、まあ 天皇陛下と日本との関係だったりとかあとは、えー、教育機関を、まあえー、コントロールされたりとか、えー、ねそういうことで非常にこの日本が本来持っていた価値観っていうものはほぼほぼこう失われていったと思ってもいいんじゃないかと個人的には思ってます非常に残念ですはいうん 非常に残念です。君たちもね、ロシアの方もこうあソ連からロシアになってアメリカの文化がたくさん来た時にちょっとこうねまああの教育上良くないこととかもいろいろねエンターテインメントであまああったじゃないですか。ねまあ、それと同じように日本でもそういうことがあってで今もそれは続いてます。えー、これ僕の考えなんですけど あ第二次世界大戦が終わったと戦争終わったと思われてると思うんですけど私はまだ終わったと思ってないですそれぐらい未だに日本は、えー、国、えー、メディアねそういったものがコントロールされている状況になっていますそしてこれちょっと消されるか そうなんだよねあの消される可能性があるからすぐに言うのが怖くて例えば安倍総理のおじいさんお父さんおじいさんがあの CIA なんだよねはいもうこの話終わりで中にはそういう人いるよ特にゲーム業界なんかはそうだねあの家よりも会社に住んでるんじゃないかってぐらい残業してる人はいましたね日本で いやこれ非常にこうあのまあハルキストって言われるねファンの人たちが多い多いですしただこう文学的に受賞に恵まれなかったりっていう部分もあったりとかいろいろこう問題あるんですけどあの非常に人気な、えー、作家さんです。で、えー、読んだことあります。まあえー、村上春樹の えー、本を読んでいて感じたことはこう、うんまあ、青が消えるとかあとは、えー、ねじ巻き島 クロニクル」とかあといくつか読んだんですけど非常にですねあの食べること一つ、えー、長々と、えー、 <laughs> 説明をするっていうところがあったりとかねでもそういった部分に関して行動一つ一つにちゃんと感情をね、えー、持たせているっていうところはあの尊敬していますだってあの例えばねあの 例えば誰かとこう喧嘩するとするでしょその後ねドアをバタンってこう閉めるとするじゃんただ大きくバタンとドアを閉めたじゃなくてそこをいかにねこの人の心がどういうふうに動いてその心が行動にどう現れたかっていうのを表現できているので、えー、いいと思いますこの曲何の曲かな僕 僕のエンディングとか何の曲だこれはいえっ、ー、とあ曲名ですねあれはあの、えー、 <laughs> 残業戦士というね曲名になります日本人らしいですでえー、あら他はロシアの魚料理すごい良かったねやっぱり日本人だから魚好きだから ロシアではこうどういうふうに魚を調理してるのかなってこう気になって実際食べたんですけどカクタク最高でしたうんゴルバチョフでしょ、えー、プーチンでしょであとは、えー、セイント・セイヤの氷河でしょであとあのスターリンのよね でレーニンも入るけどあとはあのソ連の、ね、ロボ超人のウォーズマンなんかすごく好きですねちょっと6に言っちゃったね 僕映画とかああとはアニメとかね、えー、そういう漫画が好きなのでそういうあとは特撮だね日本のそういったもののこのカメラアクションとかの使い方がすごい、えー、まあいろいろ見てきたのでそういったもので自分でできる範囲でやってみたっていうのがありますねあとはこの3000人ありがとう動画でも非常にこう あの特撮らしくそしてアニメの効果音のようなあカット使い方、え背景みたいな感じでねそういう風にねあの YouTube にはこう映画的に何か動画を作るっていうあ YouTuber があまりいなかったかなと思っていたのとそういうことをしてみたかったのでやってみましたただあれめちゃくちゃ時間かかるんだよあの3000 3000の動画ありがとうの動画あったじゃんあれ撮るだけでねリテイクとか編集とかあとはこの全体の調整とかスピードの調整とエフェクトとかいろいろやっていくとあの本当に短い動画だけで1日かかったんだよねアレクサンドルが喜ぶかなって思って作ったんだけど大好きではこれなんか定期的に書き込んでるやつだよねあの あなたはインターネットの伝説をしていますか?」と、えー、日本人のあのピエロの人がいたらその人のチャンネルを登録しなきゃいけないっていう伝説があるんですがあなたは信じますかって聞かれたんですけど僕もこう YouTube 本当によく見るんですけどあのピエロの姿をした YouTube あんまり見たことがないのでもしこう見つけたらね チャンネル登録してみたいと思います <laughs> そうそうそうえっ、ー、とはいえー、チャンネル登録してくれると嬉しいですあの結構ねあのまあ、こういうね姿をしてるけど、うん、みんなに受け入れてもらえるかなって心配だったしあとはこうコンプレックスの質問があったんだけど自分の顔がコンプレックスなので顔が顔をね隠したかったっていうのが ありますあとはこう住んでいる場所とか、えー、本名はって聞かれるんですけどあ僕の名前はちょっと変わった名前、ね、ちょっと珍しい名前なのとえー、っとある場所でちょっと有名有名有名とでもないけどよくあの僕のことを知らない人まで僕をしてるっていうような現象があったので えー、僕がどの辺りに住んでたとかそういうものを言っちゃうと本当に、えー、バレる可能性があるのとあとはこう最近ねあのテラスハウスに出ていた日本人の女子プロレスラーの人なんかがあインターネットで、ね、悪口を書き込まれてね、えー、自殺をしてしまったりとかっていうことがあります。あとはこう都内で でなくね、えー、日本でこう活動してる YouTuber で、あのー、こうストーカーをされたりとか、あのー、引っ越ししなきゃいけなくなったりとか日本でね顔を出す非常にリスクがあるんですよね。だってね Facebook なのにね自分の顔を載せない人が多いんだよ日本って。うん、いるんだよ他の国と比べてね。 それぐらいなんですみんな忍者にならないといけないんですなので私はこう、えー、今住んでいる町を愛してますしうん東京が大好きですしこうみんながねあの悪気ない気持ちで、えー、言ったことがきっかけで例えば僕がこう僕とか僕の周りにいる人たちが悲しむようなことはああったらええだなと思うので 名前ですとかあ住んでいる場所は伏せたいと思っています。で、えっと、もう一個、えー、質問があります。えー、日本人、このね、あの、北方領土とね、このロシアと日本を、こうね、つなぐことを、大陸をつなぐことをどう思いますかっていう質問があるんですけど、えー、日本は、 えー、野菜と、えー、果物とか、えー、お肉とか非常に高い関税をかけられています、えそして、えこの食においてね、うん、あ海外に依存していて非常に食生活についてコストが高くなっているので、えロシアと、 そういったことができたら生のウクロップが食べられるならサロが食べられるならもうつないでほしいですね是非つないでほしいねもう飛行機に乗らなくてもまあ飛行機乗るの好きだからねでも新幹線とかリニアモーターカーとかでもうねロシアとえー、ね日本とドイツつなぎたいね。 やっぱね、第二次世界大戦でね、頑張った国ってね、やっぱね、こう、まあ、ね、悪いことをしてしまったってこういう意見もあるかもしれないけど、もし自分が、その、例えばね、あなたが悪いと思ってる国に住んでいて、すごくこう、独裁的だったり、軍事的なことをしたとするでしょでも、じゃあ、それ以外の方法であなたは国をコントロールできたのかなって。 僕思うんですよね社会主義とかでこのソ連の時代のことを批判する人がいたりするんですけどうん非常にね、うん、やっぱりあの時代はすごくこう産業革命の後だったのででまあアフリカを含めて、まあ、アジアですとか、えー、ヨーロッパ諸国が多くのこの領地を植民地にするっていうことがあったので それに合わせて、まあ、日本も脱アロンっていうね主義があって私たちはこうアジアではないアジアから抜けるっていう考え方があったのねそうそうそうそうそう実はねだから意外とね日本人ってねこれ一つ名知識なんだけどねアジアっていう話をする時に自分をこうね無意識に含めてない時があるんだよねっていう意味で僕はねアメリカヨーロッパじゃないでしょ ね、ロシアヨーロッパじゃないでしょロシアアジアでもないでしょ私たちは日本はこうアジアじゃないって思ってた時期があったからね第二次世界大戦第一次世界大戦が始まる前日本と中国と韓国、えー、日本と中国と韓国割とちゃんと仲良かったんだよねで日本はあのイギリスに見習ってあのこうね どんどんどんどんこう国として成長していこうってこう他のヨーロッパ諸国から占領されないようにしないといけないから危ないよっていうことを中国と韓国に言って一緒に頑張っていこうよって実は言ってたのね。でもいやいやそんなことしたくないよって言われてその後まあね朝鮮はそうね韓国じゃない朝鮮だね、えー、2つに分かれましたで2つに分かれた理由は 君たちもちろん知ってるよねあの、えー、ソ連とアメリカが、えー、戦争ねしたいけどお互いこう核爆弾とか持ってるから戦争できないじゃあ代わりに、えー、ね北朝鮮と、ね、韓国を戦争させようっていうことで始まったのがあの朝鮮戦争でしょ国の国旗の色見たら超分かりやすくないそう改めて見てみてね トリコロールと赤あと黄色の色のね国旗非常に実はね分かりやすいでもう一つね、えー、中国と韓国と日本は非常に仲が悪いですで韓国の反日教育は非常にひどいですで、えー、でももともと仲が良かったなぜかいろいろこう歴史とかこう調べていった中で 私たちアジア人が争うことで喜ぶ国があるんですよね。ね。で誰が悪いとかは言わないよ。ね。例えばソ連からロシアになってねじゃあロシアとロシアの周りの国がこうね戦うというかね喧嘩をするようにされていることがあるよね。 ニュースを見ていたら間違ってたりってねじゃあそれをすることで喜ぶ国があるんだよねだからロシアと日本の周りってこうね争いがいまだに非常に絶えず進んでいますそして、えー、今中国の習近平の前の首相の人がある予言をしました、えー、2050年までに日本は なくなっているだろう中国か、えー、朝鮮、まあ、韓国の支配下になっていると思うというふうに予言をしていたんですねそういうのをこう改めて歴史的なものを考えるとそういう歴史的なものをこうね、えー、考えたり悩んだりしていくと日本ね意外とね あの思った以上にひどい問題たくさんあるんだよねでしかもメディアからそういうこと知れないんだよねあだってあの、えー、新聞とかあテレビとか、ね、そういったメディアは日本以外の国がニャニャニャニャニャニャニャニャしてるからなんだよねこの内容については そうねチャンネル登録が1万ぐらいに1万に行ったら話するわうんもしもし行けたらねうんうん言いたいけど言えない問題が実はあります、うん、ただ今言ってもねあのうんみんな今ねみんなと楽しい時間を過ごせてるから今はちょっとそういう話しすぎるとちょっとね争いが増えたら嫌だなって思っちゃうので今は 使いますじゃあ1万1はチャンネル登録者数1万になったら、えー、どういう問題が実はあるかっていうのを、えー、お話ししていきますエビデンスも出しますねえー、これは、えこの私とあなたたちこのデビチャンネルっていうこう国の公約です私は守りますはいあとうん 一時期聞いてたよ。でも、ビジュアル系って言っていいのか分かんないけど、特にラルカンシェルと世紀末が好きでした。まあ、ラルク・ンシェルを知ってる人は一部いるかもしれないけど、鋼の錬金術師で。 関町は知らないだろうなこれ名前の通りあの1999年に解散するっていうことを決めてできたバンドでで自分たちが悪魔っていう設定でやっていて でもう世紀末はライブのことをライブって言わないんだよね悪魔だからミサって言うんだよねで CD も、えー、アルバムも経典大経典って言いますで見た目はキッスのように非常に派手なんですけどこうダークな世界観と悪魔という設定とでかなり演奏が上手なんですよね そういったバンドが好きでした他にもいくつかあるけど、うん、いろいろ聞くシティ・ポップとか、えー、ラリー・カールトンとかそういうものを聞くね、うん、ボサノバも聞くし、うんうん、合唱曲も聞くし学校の。ということでねあのたくさんの質問皆さん、えー、ありがとうございます他にもあ質問があったりとか逆に、えー デビこういうことしてほしいとかこれについて話してほしいとかあったら、えー、話をしていきますので、えー、まあ予防があればね、うん、聞きたいことがあれば、えできる限り答えさせていただきたいと思います以上デビでした、えー、パカパカ